siamo andati a scovare un vino biologico e senza solfiti aggiunti della linea bioitalia.it. Questo è un Chianti di OCG, ma andiamo a vedere tutte le caratteristiche durante il nostro test. Guardando la bottiglia nel suo insieme risulta elegante, l'etichetta è caratterizzata da uno stile moderno, quasi a voler accentuare l'innovativa tecnica di vinificazione di questo prodotto. Ci troviamo infatti di fronte a un vino totalmente naturale, biologico e privo di solfiti aggiunti. Forse qualcosa in più poteva essere fatto dal punto di vista del design generale. tappo di buona qualità e di sughero monoblocco, sicuramente in linea con la filosofia di naturalezza del vino, ha garantito una buona tenuta e allo stesso tempo l'assenza di muffe o di difetti vari. All'interno del calice questo vino sfoggia una colorazione rosso granato, totalmente priva di difetti visivi, con una trasparenza medio-alta, ma comunque tipica per un Chianti. Al naso, nonostante l'immediata percezione alcolica, ricordiamo che questo vino ha una gradazione del 14%, si percepisce un tipico aroma vegetale fresco, con note di frutti di bosco, che poco dopo lascia spazio a una gradevole nota speziata, il tutto è ben equilibrato e ci fa capire che la vinificazione senza solfiti è stata condotta in maniera del tutto corretta. Al momento dell'assaggio questo Chianti ci conferma le sensazioni piacevoli già percepite a livello affattivo. Infatti, pur avendo una tannicità lievemente vegetale, risulta essere nel complesso corposo e rotondo, decisamente ben bilanciato. Anche dopo la deglutizione il vino regala ancora una piacevole persistenza meno corposo, quindi lo possiamo abbinare tranquillamente con cacciagione, carne rossa e primi piatti tipici toscani. Mi raccomando, seguiteci su Facebook, su YouTube e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!